大家好，我是旧级的美少女转学生，将会站上美少女转学生顶点的说。今天请转到这个班上，请多多指教的说。而且是天下无敌的美少女魔法师，但是是秘密，所以不能说的说。今天大家就先写一篇作文，题目是新学期新希望。 呃，丑陋的说：“同学，可以借我一支笔吗？”没带铅笔盒的无敌女。